Vivimos en Malpica de Bergantiños e aquí falase con geada e seseo inclusivo. Somos de Malpica! Onde eu vivo, o seseo e a geada son unha variante fundamental do galego. Non me dixas. Home. Nós falamos un idioma que ten as variantes dialectais do bloco occidental. Non se coñece con certeza a orixe da pronuncia da geada, Algúns lingüistas creen que é un fenómeno moi antigo herdado dos povos que vivían aquí antes da chegada dos romanos. A geada nace pola evolución da propia lingua. Eu digo trigoio cando sinto noxo, Erger e zajar. Eu digo gato, galiña, gaibota. Pois eu digo gato, galiña, gaibota. Para nós, o gillán é o fillo da gaibota. Usamos a geada. Nacín sendo galega e morrerei sendo galega. Nacín falando con geada e seguirei facendo. O sexo en Malpica é implosivo. Decimos ves, des e cruz. Esta é a nosa fala, estamos orgullosos dela. En Malpica, cando alga moi grande, decimos que é campal. Durante unha treboada, as nosas ondas son campais. Se algo sabe moi mal, dicimos que sabe o gas, pero se sabe moi ben, sabe que glorea eu digo tou, campal, che, jou ou o. Para nós, ir ao baño é ir bañarse a praia e chuparse ou tirarse de cabeza a auga. As festas de Malpica son campales e materiales. Son as mellores do mundo e ven xente na pila. E moufamos hasta que nos fartamos. Se algo está moi rico, nós decimos que está material. Se alguén vai moi maquillada, vai máis pintada como porta. Nós temos un um sistema de peso e medida propio. Un metro, un kilo. Non, nós falamos dun lote ou dunha mincha. En Malpica, a única maneira de evitar a pregunta ti non has da volta, non? É acabar cada frase cun che ou cun yo. Nós falamos así, pero seguro que en Laxe, Ribadeo ou Xinzo de Limia falan distinto, pero todo é galego ou gallego, como nós dicimos. Estou orgulloso da nosa lingua porque é a nosa lingua nai. A fala dos vos fillos da luz, como dixo o noso poeta Eduardo Pondal. Eu falo gallego porque sí, porque me peta, porque me sae de dentro. Porque me sale do fondo da alma, porque me dá a jana,